اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات. هون نحن في استوديو تي دي اي في مقرنا في تي دي اي عم تستقبلنا شخصيه جدا جميله وجدا مهمه ماتين بي من مشروع اسمه موسم اسطنبول. المشروع حقيقه مميز، مشروع في منطقه اسمها كات هاني في اسطنبول طبعا في القسم الاوروبي. المشروع هذا آه، جاهز من شبكه مشاريعنا في كات هاني في عندنا لسه كمان كم مشروع بس لكن هذا واحد من المشاريع اللي يعتبر مميزه جدا جدا جدا هي منطقه كاتانا هي تقريبا مركز المدينه او كثير قريبه على مركز آه، المدينه فان شاء الله بهي المقدمه بعد المقدمه تبع المقدمه رح نبلش بالمقابله الخاصه مع سيد متين بدها تكون مقابله باللغه التركيه فاذا كنتوا عم تشوفوا الفيديو عن طريق اليوتيوب بتلاقوا آه، في زر الترجمه ممكن نشغل لكم الترجمه اذا باقي المنصات بتلاقوا هي الترجمه اساسا بتكون موجوده على الفيديو نفسه Tim Bey teşekkür ederim bize ziyaret gelmek için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz Kamuran Bey. Öncelikle biz tekrar TDA ailesiyle buluştuğumuz için çok memnunuz. İkinci videomuzda tekrar sizlerle birlikteyiz. Siz davet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Şimdi e, önceden bir şey başlayacağız. E, inşaat şirketi hakkında. Evet. Ne deriz biz? E, inşaat şirketi Türkiye'nin köklü şirketlerinden birisi. Sarılar İnşaat. E, Sarılar İnşaat'ın Mevsim İstanbul ailesinin aslında bir diğer üyesi de e, Çengelköy'de bulunmakta. Çengelköy'de de bir Mevsim İstanbul projesi var. Tabi oranın satışı vesaire bitmiş durumda. Biz bugün Kağıthane projesini konuşacağız. Ee, Sarılar İnşaat'ın hem İstanbul hem de Türkiye içerisinde birçok farklı yerde projesi mevcut. Tamamlanmış, devam eden, e, teslimatı yapılmış birçok projesi mevcut güçlü bir inşaat şirketi. Hı hı. E, o yüzden de şu an Mevsim İstanbul'un aslında hazırdayken e, birçok satışının yapılmasının sebebi de inşaat şirketinin de güçlü olması. E, konum olarak yani kat hane e, ben e, Arapça olarak anlattım müşteriyle. Hı hı. Yani kat hane e, merkeze yakın. Elbette. Ama daha bilgi sizden ne alabiliriz? Şimdi etrafa baktığınızda, projenin etrafına baktığınızda çok farklı alanlarda gelişmiş bir e, bölgeyi görebilirsiniz. Mesela en basit örnek ee, en yakın AVM Vadi İstanbul AVM'si. Hemen projeye 2-3 dakika uzaklıkta Vadi İstanbul AVM'si mevcut. Ve Kağıthane bölgesine baktığınızda Şişli, Mecidiyeköy, Levent, Beşiktaş gibi İstanbul'un kalbi diyeceğimiz ve ticaret alanı diyebileceğimiz e, merkezlere ulaşabilmesi çok kısa bir mesafede Kağıthane'de. Doğru. Yani zaten e, Kağıthane bazen diyorlar Vadi İstanbul falan Merkeze çok yakın ama Kathane daha yakın. Çünkü Elbette. E, Maslak, e, mer, e, Şişli falan gitmek istersen Kathane göreceksin yani. Tabii ki o bölgeden geçmeniz gerekiyor İstanbul'u bilenler için o bölgeden geçmeleri gerekiyor. Bir de E5 yolu üzerinden, TEM yolu üzerinden gittiğinizde affedersiniz, TEM yolundan gittiğinizde hemen sağ tarafınızda kalıyor Kağıthane'de Mersin Hı -hı. İstanbul. Hemen TEM yolunun üzerinde. Bu aslında çok ulaşıma da çok yakın bir konumda demek. Ha, güzel. Ee, ben gördüğüm kadarıyla proje böyle tepe üstüne koydular. Ee, yani mevsim İstanbul, yani mevsim demek mevsim Arapça zaten. Evet. Ama bu adı neden kullandılar? Yani çünkü böyle her her şey yaz güzel olur. Evet. Ya da bir şey vardır ya tasa, tasarım alakasında ne Şimdi var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, İstanbul'da biz de her zaman dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Hem Hı-hı. yazı hem sonbaharı hem ilkbaharı hem de kışı çok güzel yaşayabiliyoruz. Ve Mevsim İstanbul'un konumu gereği Mevsim İstanbul bölgede tepede olan bir proje. Tepede olduğu zaman ön tarafı komple açık hmm, ve öndeki açıklık tamamen manzara size e, tüm e, mevsimleri yaşatıyor aslında baktığınız hmm. zaman. Bir tarafta Belgrad Ormanı, diğer tarafta bir şehir manzarası ve çok güzel bir gece görüşüne sahip proje. Doğru. Bu yüzden e, ismin bu sebeple konulup konulmadığını bilmiyorum ancak projenin çok e, manzarasının açık olması, hatta projede seyir terasları mevcut her blokta. Bildiğiniz üzere proje 3 bloktan oluşuyor. Hı 3 bloğun tepesinde seyir terasları mevcut ve o seyir teraslarından bölgeyi çok rahat bir şekilde izleyebileceğiniz alanlar var. Galiba zaten e, sizin e, dediğin gibi çünkü tepe üstüne yani bazen mesela projeler dar bir yer böyle aşağıdaki bir yer e, oturuyor e, kaş, e, kaş, yaz, bahar her Evet. mevsimler aynı. Hiç rüzgar yok, hiç güneş yok, hiçbir şey yok. Belki o yüzden Evet belki. böyle bir adı zaten yakışıyor yani böyle bir adı kullandınız. E, ee, proje e, hakkında ne e, dere tipleri ne var sizde? Yani e, en, en ufak daire, en büyük Hı-hı. daire falan. Şimdi projede 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 seçenekleri var. Bir de 3 artı 1'lerde loft seçeneği var. Yani Hı-hı. içeriden dubleks dediğimiz 6 metre yüksekliğe sahip olan Hı-hı. loft seçenekleri var. Evet ona gördük biz e, orada çekim yaptık zaten. Evet de çok mükemmel daireler, çok ferah daireler ki zaten mevsim İstanbul'da normal dairelerin yüksekliği de 3 metre. Loft loft dairelerinde e, çift kat. daire olduğu için, iki kat olduğu için 6 metre. E, bu tarz seçenekler bulunmakta mevsim İstanbul'da. E, hem yaşamaya hitap hitap eden hem yatırım amacıyla kira garantisi düşünen, kira getirisi düşünen e, müşterilere çok fazla bir şekilde yardımcı olabilecek bir proje. Hmm, güzel maşallah. Valla biz yani proje gerçekten biz sevdik yani ada olarak, yer olarak hı hı. E, böyle kaliteli e, bir şekilde e, yaptılar. Zaten seçenek biraz farklı yani biz mesela şimdi birisi gelir diyor, ben loft daire istiyorum. 2-3 tane 4 tane en fazla var proje. Evet. Şey. Ama kat hani bir tane var zaten. Evet aynen Yani öyle. o yüzden biz e, oradan inşallah iyi bir bir iş yaparız beraber. Bizim müşteri inşallah oradan memnun çıkarlar. Çıkarlar mı memnun? İnşallah şöyle söyleyeyim. E, bizim projemizin hem finishing olarak baktığımız zaman hem e, kalite olarak baktığınız zaman çok ileri seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ki diğer imkanlara baktığımız zaman da diğer taraftan sosyal imkanlar, sosyal tesislere baktığımız zaman yüzme havuzları, oyun odaları, e, squash, sauna gibi birçok çeşitliliği bulunuyor. Sinema odası, müzik odası gibi Hı hı. birçok çeşitliliği bulunuyor. Hı hı. O yüzden e, müşterinin memnun olmaması pek de mümkün değil aslında. İnşallah bize özel bir şey yaparız inşallah. Fiyatlar, e, seçenekler. Bizim için TD ailesinin her zaman yeri ayrı. O yüzden inşallah sizlerle de daha güzel çalışmalarımız olur. ان شاء الله متين بيه. İnşallah. نحن كثير بنشكر متين بيه على المعلومات شفتوا يعني نحن حكينا هون عن شوي المشروع وسمعنا وجهه نظره هن كشركه انشاءات في كمان وجهه نظرنا النقديه بتلاقوها كمان موجوده آه، بالفيديو يلي هو بيكون آه، شرح عن النموذج نفسه والماكيت وهالتفاصيل هي وفي كمان طبعا خريطه جويه وخريطه ارضيه بتعطيكم تفاصيل كامله عن المشروع شو في حواليه بالضبط وكيف نحن ممكن نشوفه من الجو وكيف نحن ممكن نوصل له بالسياره فهذا كان كل شيء عن مشروع موسم اسطنبول بتمنى يكون آه، عجبكم آه، لا تنسوا انه تشتركوا بالقناه ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع وفيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين والسلام عليكم ورحمه الله